José María Velasco. ¿Este de quién es? Nunca te oí decir de Magalia Lara. Para. Gracias. Eh, gracias. Ahorita voy para allá, señor. Buenos días. Este se ve que es. Este. Juan Rodríguez Juárez. Es retrato de Doña Inés de Velasco. Qué interesante exposición. ¿Esto cuál es? ¿Por qué el, el marido de San, ah, de San la acarición de Jesús. la adoración de los reyes y es de José Juárez. Balatas de e- iba San Diego de Alcalá. Baltasar de Echeverría pero continúa para. Gracias. Cristian López de Artesana, la incredulidad de, San, incredulidad de Santo Tomás. tan Alejo. Santo Tomás, Justo y Pastor. José Juárez, Milagro de San Francisco de Asís en 1600. Sí, aquí lo tengo. Aquí tengo mi permiso. Bueno. Sí, con esto ya no hay problema, pueden sacarlo Gracias. interesantes obras de arte. Miguel Cabrera, La Anunciación. Cristóbal de Villapalza, ¿el qué? La inanición. la Asunción de la Virgen. Ángeles y arcángeles. ¿Para dónde? ¿Para? Sí, gracias. Sí, gracias. Esto es un, interesante recorrido por el Museo Nacional de Arte. Sí, ya sé que iba a decir que hay un video desde el Museo de San Ildefonso, pero ahorita está cerrado. понятно? Gracias. Buenos días. Qué casualidad, este dibujo es el mismo que este. Este es un interesante recorrido. Que es esa pirámide de Teotihuacán? Ahora continúa este, este me recorre la portada de un libro de texto. José María Velasco. taxi Se ve que el lago de Texcoco está secándose. Veamos una cosa. Mm. Ahora para dónde? ¿Dónde? Ahora para dónde continúa. Gracias. Gracias. como dije, como ya tiene que no vengan los museos. de la piedra al barro. La estructura mexicana del siglo XIX XX, wow. aquí es cuando le están, están quemando los pies a Cuauhtémoc. tormento de Cuauhtémoc. Carlos Cuarto. Recuerdos de México. para de la estructura clásica al idealismo del romanticismo romántico. que para Miguel Ángel el nombre era la belleza. Esteticismo, sensualidad y costumbrismo. erotismo de la escultura crisol de cultura. y la cotidiana y artesanía Sofía Potter Protección de la tapada en la obra de arte. ya termina el recorrido aquí en el de Arroyo.